Dzisiaj kolejna odsłona kwadratu 18. Zadanie dziesiąte. Wyznacz liczbę par x, y liczb całkowitych spełniających równanie x do potęgi czwartej równa się y do potęgi czwartej, dodać i liczbę, która tu się pojawi, zapiszemy bez przerw pomiędzy kolejnymi trójkami cyfr. Pogorszy to trochę czytelność, ale w sensie matematycznym niczego nie zmieni. 1 miliard 223 miliony 334 tysiące 444. Bardzo ładna liczba. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, którego rozwiązanie pokazaliśmy w poprzednim filmie, przekształćmy dane równanie do postaci x minus y razy x plus y razy x do kwadratu plus y do kwadratu równa się 1 miliard 223 miliony 334 444. Liczba po prawej stronie tego równania jest parzysta, więc obie liczby x, y są tej samej parzystości, to znaczy obie są parzyste lub obie są nieparzyste. Istotnie, gdyby liczby x, y były różnej parzystości, czyli gdyby jedna z nich była parzysta, a druga nieparzysta, to każdy z czynników x minus y, x plus y, x kwadrat plus y kwadrat byłby liczbą nieparzystą, a wtedy ich iloczyn byłby także liczbą nieparzystą. Tymczasem z prawej strony powyższej równości stoi liczba parzysta. Skoro już wiemy, że liczby x i y są tej samej parzystości, to wówczas wszystkie trzy czynniki po lewej stronie są parzyste, a więc ich iloczyn dzieli się przez 8. Tymczasem liczba 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 nie jest podzielna przez 8. Uzyskana sprzeczność dowodzi, że nie istnieją pary x, y spełniające dane równanie, czyli liczba takich par wynosi 0. Na koniec tego zadania drobna uwaga. Przeprowadzając nieco dokładniejszą analizę parzystości powyższych czynników, można wykazać, że dla dowolnych liczb całkowitych x, y liczba x do potęgi czwartej minus y do potęgi czwartej jest albo nieparzysta, albo podzielna przez 16. Zatem, jeśli po prawej stronie rozpatrywanego równania liczbę 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 zastąpimy przez inną, dowolnie wybraną liczbę parzystą, ale taką, która nie jest podzielna przez 16, to równanie to w dalszym ciągu nie będzie miało rozwiązań w liczbach całkowitych x, y. I jeszcze jedno zadanie, zadanie 11. W rozwiązaniu skorzystamy dodatkowo ze wzoru na sumę trzecich potęg a do potęgi trzeciej dodać b do potęgi trzeciej. Wzór ten, jak poprzednie, można łatwo sprawdzić, mnożąc wyrażenia w nawiasach. Zadanie to pojawiło się w tym roku na Międzynarodowych Drużynowych Zawodach Matematycznych Naboj 2016 i brzmiało następująco. Znajdź jedyny trzycyfrowy dzielnik pierwszy liczby 999, 999, 995, 904. Zacznijmy od obserwacji, że liczba 999 i tak dalej równa się 10 do potęgi 12 minus 4096. To z kolei równa się 10 do potęgi 12 minus 2 do potęgi 12. A to się równa 2 do potęgi 12 razy w nawiasie 5 do potęgi 12 minus 1. Z tej obserwacji wynika, że szukany trzycyfrowy dzielnik pierwszy danej liczby jest także dzielnikiem liczby 5 do potęgi 12 minus 1. Liczba 2 do potęgi 12 ma wśród swoich dzielników pierwszych same liczby jednocyfrowe, więc na pewno nie ma wśród nich szukanej przez nas trzycyfrowej liczby pierwszej. Wykorzystując dwukrotnie wzór na różnicę kwadratów, uzyskujemy 5 do potęgi 12 minus 1 równa się 5 do potęgi 6 minus 1 razy 5 do potęgi 6 plus 1 równa się 5 do potęgi 3 minus 1 razy 5 do potęgi 3 plus 1 razy 5 do potęgi 6 plus 1 równa się 124 razy 126 razy 5 do potęgi 6 plus 1. To się równa 2 razy 62 razy 2 razy 63 razy 5 do potęgi 6 plus 1. Stąd, podobnie jak wyżej, jedno i dwucyfrowe dzielniki pomijamy, wnioskujemy, że szukany trzycyfrowy dzielnik pierwszy wyjściowej liczby jest dzielnikiem liczby 5 do potęgi 6 plus 1. Dalej zauważmy, że zgodnie z powyższym wzorem na sumę trzecich potęg 5 do potęgi 6 plus 1 równa się 5 do kwadratu do potęgi 3 plus 1 równa się 5 do kwadratu plus 1 razy 5 do potęgi czwartej minus 5 do kwadratu plus 1 równa się 26 razy 601. Szukany trzycyfrowy dzielnik pierwszy P jest więc dzielnikiem liczby trzycyfrowej 601. Jeżeli tak, to 601 równa się P razy Q. Ponieważ liczba P jest trzycyfrowa, więc P jest większe równe 100. Stąd wniosek, że liczba q, która jest równa 601 przez p, jest mniejsza lub równa od 601 przez 100, czyli mniejsza lub równa 6,01. Wobec tego liczba q równa się 6, 5, 4, 3, 2 lub 1. Tymczasem liczba 601 jest nieparzysta, więc nie dzieli się przez żadną liczbę parzystą. Stąd wniosek, że Q jest różne od 6, 4 i 2. Dalej, stosując znane cechy podzielności przez 5 i 3, widzimy, że liczba 601 nie dzieli się ani przez 5, ani przez 3. Wobec tego liczba Q jest także różna od 5 i 3. Pozostaje zatem jedyna możliwość Q równe 1, co daje P równe 601. Z treści zadania wiemy jednak, że dana liczba ma trzycyfrowy dzielnik pierwszy, więc musi być nim liczba 601, gdyż odrzuciliśmy już wszystkie inne możliwości. Stąd p równa się 601 i liczba ta jest szukanym trzycyfrowym dzielnikiem pierwszym.